teman-teman <clears throat> kembali lagi bersama saya tentunya uh, kali ini saya akan membagikan uh, prediksi angka untuk pasaran kamboja hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 dan angka ini berdasarkan eh, hasil uh, dari pengamatan saya yang diambil dari angka-angka yang uh, sudah resume sebelumnya di sini saya mengambilnya dari Paito Paito baik itu Paito harian maupun Paito mingguan untuk hari minggu besok saya mengambilnya dari pengeluaran dua minggu sebelumnya e, bukan dua minggu ya tapi angka e, dua langkah dua langkah e, sebelumnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi e, membuahkan hasil buat kita ya contoh di sini saya e, dari pengeluaran 8854 di sini saya ambil dari angka 4725 bersama 1700 maka di sini hasilnya dia keluar uh, eh, 54 di sini dia keluar 54 54 oke yang berikut dari 17 yang berikut dari 1700 dan 8854 maka hasil di sini dia keluar 3386 hmm, di sini dia keluar 3386 hmm, oke okay. uh, eh, sekarang dari angka angka uh, dari angka 3386 ke 8854 dan 3386 maka di sini dia keluar 3020 oke kita sudah dua kali lari tapi jangan putus asa teman kita ikuti terus pasti angkanya akan nyantol dari uh, ini pengeluarannya 97 9700 maka angkaman kita adalah 0023 sama di atasnya hmm, oke okay. yang berikut yang berikut untuk pengeluaran 5471 dia ambil angkanya dari ini yang sini ya jadi teman-teman uh, simak baik-baik di sini eh, uh, 8370 dan di bawahnya 5436 uh, eh, yang terjadi dia keluar di bawah 4088 ya 4088 oke kita jos lalu uh, dari angka 5436 4088 dia akan keluar 7064 di sini kita jos 3D sedangkan di sini seharusnya kita jual seperti d tetapi karena kembar ya sudah kita jual dari 488 dan 764 di sini dari result 3596 kita jual lagi nah dari 764 dan angka 3596 di sini dia keluar 3094 di sini kita JP pause teman JP pause mudah-mudahan yang berikut kita JP lagi nah, sekarang 3596 dan 3094 dia keluar 5211 di sini kita zoom lagi terus dari 3094 dan 5211 di sini kita keluar 4326 4326 di sini kita zoom di ekor untuk tiga di depannya kita masuk dari 521 4326 5 521 436 di sini kita ke dapat lagi tiga angka satu satu empat satu satu empat oke nah, dari empat tiga dua enam dan satu empat empat kita menghasilkan empat dua 4202 di sini kita JP JP JP teman-teman JP kembali JP empat d nah dari uh, <clears throat> 01 empat kosong satu empat dan eh, dua kosong 2 empat dua di sini dia keluar 64 64 ya Nah, ini kalau saya mau belajar dia sering ambil juga angka di bawahnya dan di atasnya ini tetapi lebih sering dia ambil di eh, eh, kop dan kepala ini hmm, kop dan kepala diambil di sini kop dan kepala hmm. lalu kita lanjutkan 54 VS eh, 2 VS 2 karena angka 0 dan 4 itu ada di sini VS 2 maka di sini dia keluar 2393 2393 kita soal lagi 2393 di sini dia keluar 1459 1459 satu empat lima sembilan kita uh, angka mainnya uh, nah di sini masuklah kita ke yang berikut empat lima tiga enam di atasnya empat lima tiga enam di atasnya sembilan empat dua empat maka di bawah keluar dua kita masuk dua d empat lima tiga enam dan tiga satu 3142 dua kita masuk dua d lagi karena eh, karena sembilannya diambil dari atas nah, sekarang eh, tiga satu empat dua tiga satu empat dua dan satu sembilan tiga dua di sini dia keluar delapan belas enam dua dua kita dapat lagi terus 1932 dan 18662 1932 dan 1862 kita dapat enam tiga satu masuk dari satu satu dua enam satu delapan enam dua dan tujuh tiga satu di sini untuk besok jadi yakin saja teman-teman yakin saja karena dia selalu eh, mengambil angkanya dari situ untuk angka main besok satu dua tiga enam tujuh delapan itu untuk besok satu dua tiga enam tujuh delapan BDFS ya nah, oke okay. nah, eh, kita cari lagi kita akan cari lagi Nanti dari pengeluaran ya. jadi sekarang untuk resul harian untuk resul harian di sini saya ambilnya dari uh, uh, saya ambil dari saya ambil dari uh, ini ya teman-teman ya

4902 di sini keluar angka 2 8579 nah maka uh, kalau dibandingkan dengan angka ini tadi 7631 dan 1802 berarti di sini uh, dia yang kuat adalah angka 8 dan 7 kuat kuat itu di 2D 8 dan 7 8 dan 7 karena di sini tidak ada angka 5 dan 6 maka Eh, besar kemungkinan 8 dan 7 dia akan main di 2D untuk besok kita cari lagi <clears throat> kita kembali lagi eh, dari angka kita masih di sini ya main di sini jadi kita uh, ambil angkanya dari 1348 di sini dia keluar 4 kita jos 2D uh, yang berikut satu dua tujuh di sini dia keluar angka satu kita jos kalau VS dengan ini tadi maka kita mendapat biji yang berikut tiga di sini kita masuk angka 6 eh, sembilan di sini kita masuk angka 2 yang berikut enam di sini kita masuk angka 4 lalu satu di sini kita masuk ke 2 7 1 1 1 nah besar kemungkinan angka kita besok yang sudah pasti adalah delapan delapan tujuh tujuh satu satu delapan tujuh satu nah kesimpulannya apakah angka ini dia akan tarung dalam antara angka delapan tujuh satu apakah dia akan tarung dalam karena kalau mau melihat angka ini ya, berarti di sini angka yang kuat satu tujuh satu delapan nah, maka dengan ini saya yakin bahwa besok angka yang akan main delapan satu dan tujuh 8 satu dan tujuh karena 7 nya kita dapat tiga kali maka besok eh, kemungkinan besar tujuh jadikan angka tunggal saya kira cukup dulu sampai di sini teman-teman uh, mudah-mudahan angka ini bermanfaat dan uh, bisa membuahkan hasil buat kita ini hanya sekedar prediksi tidak menjadi patokan untuk teman-teman ikuti uh, untuk beberapa hari ke depan uh, saran saya uh, buat bandingan saja dengan angka ikut kalian kalaupun uh, masuk maka marilah kita uh, memakai cara ini oke okay? uh, sampai jumpa semoga rezeki selalu mendekati kita